Waarom zouden mediabedrijven en consumenten interesse kunnen hebben in blockchain-toepassingen? Er zijn eh, drie experts die ik hier bij me heb. En die gaan praten over de blockchain-ontwikkelingen en hoe mediabedrijven daar gebruik van kunnen maken. Aan mijn rechterkant voor u links is Sebastian van der Land, oprichter van Wordproof. We hebben ook Mark van Kampen, creative, creative directeur van DPG Media, van de persgroep. En hoe nou zo'n grote uitgever eigenlijk gebruik maakt van de blockchain, wat voor ideeën ze allemaal hebben. En we hebben ook Joost de Valk, oprichter en eh, CPO, Chief Product Officer van Joost. En daar eh, maken ze een plugin voor Search Engine Optimalisatie. En daar maken 11 miljoen websites gebruik van. Gaan we eerst even beginnen met, uh, met eh, Sebastiaan. Je hebt van de Europese Commissie heb je 1 miljoen euro gekregen. Klopt. Honderden inzendingen. En jij hebt daar de prijs gewonnen. Wordproof, Wordproof wil nepnieuws, fraude en privacy-problemen bestrijden via blockchain technologie. Oké. Heel praktisch, eh, hoe werkt dat? Nou, wat we doen, we timestampen informatie en daarmee kan je aantonen dat je er niet mee gerommeld hebt. Zo simpel is het. Dus eh, we zeggen het internet heeft ons geweldig veel gebracht. Met één klik op de knop krijgen we, eh, hebben we een taxi voor de deur staan. Maar tegelijkertijd zitten er wel een paar weeffouten in, Daarvan de grootste is de betrouwbaarheid. Mhm. Dat is ook wel logisch, omdat het internet gemaakt is om computers te verbinden met computers. Computers die hebben geen dromen, die geven niet om macht, niet om zelfverrijking. <laughs> maar mensen hebben dat wel. Ja, en ehm, algoritmes eh, die erachter zitten, dus die, die, die zijn daar helemaal op geoptimaliseerd. Precies, en die onhebbelijkheden van de mensen, nou, die kunnen nu zegevieren op het internet. Dus je hebt fraude, manipulatie en diefstal. En wat wij doen is vertrouwen brengen in het DNA van het internet. Ja, dat klinkt heel erg mooi. Maar eigenlijk wat je doet, als ik een artikel lees, ja. dan kan ik eh, eh onder een eh, dingetje klikken, net zoals een slotje. En dan weet ik dat dit artikel nog steeds hetzelfde is als het oorspronkelijk is eh, zeg maar gepubliceerd. Dat is één. Maar oh. twee is ook, hoe heeft dat zich ontwikkeld over tijd? Dus wat waren de vorige versie? Ja. Als de uitgever dat wil. Dus bij persgroep draaien we nu op een titel Ehm, en dat is eigenlijk wat we doen. Dus vertrouwen brengen in het internet, zodat de consument kan checken, hey, eh, hoe is het veranderd en wie is de afzender van de informatie? Komt het echt bij die politicus, journalist, bij die mensen vandaan? Een praktische toepassing voor blockchain met de media. Nou, laten we eens even kijken. Mark van Kampen, creative eh, directeur van DPG Media, die heeft dus een van de titels, die gebruikt jullie. Mark is echt een beetje een, een, een visionair, die was echt gewoon toen hij met blockchain bezig was, had hij ook een, een whitepaper met wel twintig dingen die je met blockchain kon doen. Mark, ja, ik heb twee jaar geleden, of tweeënhalf jaar geleden, eigenlijk vanuit eh, ik hou van nieuwe dingen en eh, vooral ontwikkelingen die eventueel invloed eh, kunnen hebben op, ehm, nou ja, op onze business, in dit geval nieuws, heb ik een whitepaper geschreven voor onder andere Erik Rodolf en een aantal mensen in de top. Toen leek het inderdaad een enorme revolutie te zijn. Dat werd een evolutie. Ehm, en onder andere met WordProof zie je nu ineens hele logische toepassingen komen die ja, echt super schaalbaar zijn en veel ehm, ja, positieve nieuwe implicaties kunnen brengen. Goed, als we dan even dus over kunnen schakelen naar Joost. Joost, eh, jij hebt eh, een, een, een, een plugin die op 11 miljoen sites of veel meer wordt gebruikt. Wat doet die plugin eigenlijk? Search engine eh, optimalisatie. Nou, die plugin doet, doet twee dingen. Die, aan de ene kant is die eh, gewoon eh, technisch. Eh, dus lost die technische SEO-problemen op. En aan de andere kant geeft hij je feedback terwijl je aan het schrijven bent over hey, hoe, hoe kun je die tekst nou optimaliseren zodat je gevonden wordt in de zoekmachines. In, in dit geval met WordProof is denk ik ons vooral onze technische optimalisatie relevant, omdat wij de informatie proberen zo hapklaar mogelijk voor zoekmachines klaar te zetten. Jij, jij, zit op 11 miljoen sites, dus honderden miljoenen artikelen per dag worden daarop gepubliceerd. Hoe zie jij zeg maar, die connectie wat jouw eh, plugin eh, samen met WordProof kan doen om op een gegeven moment te bewijzen dat informatie echt is en dat die niet veranderd is? Eh, het grappige is dat dat eigenlijk door WordProof al heel mooi opgelost wordt. Ehm, eh, wat we samen kunnen doen is, is dit opengooien en hier een webstandaard van maken. Eh, waardoor niet alleen WordProof, maar meer bedrijven dit soort validatie kunnen bieden. En we met z'n allen kunnen bereiken dat we dit soort dingen kunnen gaan vereisen. Dat het web gewoon wat meer vertrouwd wordt. En dat je nieuws op een, op een website ook kunt zien van... hé, hey, waar komt dit vandaan? Wie is dit? Waarom schrijven ze dit? Dat zijn dingen die je dan vanzelf moet gaan opengooien soms. Ja wij lezen eigenlijk op dit ogenblik alleen maar wat eh, Google of wat Facebook of wat eh, de grote social media eh, zeg maar, ons aanbieden. Hoeveel mensen moeten meewerken om het internet in de westerse wereld, om dat wat eerlijker en om wat transparanter te maken, dat ik kan zien, dit is een echt artikel. Dit is, daar is niet mee, dat is niet mee geklooid. Ja, eigenlijk belachelijk weinig ik, ik denk dat als je heel realistisch kijkt, dat als Google dit gaat doen, gaat Bing het vanzelf ook ondersteunen. En hetzelfde geldt aan Facebook. Ik denk dat de meeste mensen nu via Facebook of Twitter of Google bij nieuwsbronnen terechtkomen. Ja. En, dus hoef je eigenlijk maar op die drie partijen in te zoomen en daar te kijken hoe kunnen we dit beter maken. Ehm, en alle technieken die hiervoor nodig zijn, zijn open source technieken die eh, weliswaar webstandaarden zijn maar die ook voor een groot deel beheerst worden door mensen van die partijen. Dus als we vijf mensen in de wereld kunnen overtuigen, en met die vijf mensen dan vijf organisaties kunnen we dat doen. Oh, Sebastian, eh, leuk dat jij een bedrijf hebt dat timestamps. Eh, maar ja, jij bent klein en je zit dan in Amsterdam. Maar hoe kan dit nou groot worden? Hoe kan dit een standaard worden? En eh, hoe kan dan dat bedrijven als eh, Google op een gegeven moment zeggen: ja, dat gaan wij ondersteunen? Nou, enerzijds is dat door samenwerking met partijen zoals Joost. Zij doen al de implementatie van, dat heet schema.org, eh, structured data, van hoe kan een zoekmachine zien dat Vincent niet een woord is, maar jouw voornaam. Dat eh, Dutch Media Week niet een woord is of drie woorden, maar een evenement. Dus enerzijds gaat het door samenwerking met eh, dit soort partijen om te zorgen dat het een webstandaard komt in die structured data. Anderzijds, het is een samenwerking van enerzijds de consument die zegt wij verdienen die transparantie en accountability. Dan de site owners, dus de webshops, de marketplaces, de publishers dan de big tech eh, integraties, maar als laatste ook de overheid. Wat je ziet, Europa bijvoorbeeld heeft GDPR gedaan. Die zagen, hey, het internet is een wilde westen. Met GDPR zorgen we dat in ieder geval de gebruiker zijn eigen data weer terugkrijgt. Die intentie is supermooi. Maar de logische vervolg daarop is dat ook de informatie van buitenaf voor die consument, dat die, nou ja, A, transparant en B, accountable is. Maar goed, dus, als je dus Google hebt en Facebook en die zeggen dat vinden wij belangrijk, dan gaan de advertentietarieven eromhoog en dan eh, wordt het ook eh, gewoon mee tegen gedaan. En Europa vindt het zo belangrijk dat ze dat ze hebben die, niet alleen dat miljoen gegeven, de prijs. Maar als jij met Google gaat praten, dan komt er gewoon even een eh, commissaris van Europa komt mee eh, met het gesprek. Hè? In Europa heb je allerlei initiatieven voor blockchain. Nou, blockchains for social good, dat is de prijs die we gewonnen hebben. Dit staat heel hoog de betrouwbaarheid van het internet. Omdat als je ziet dat het internet rommelt, dat echoot op de maatschappij. Dus om de wereld te redden, moeten we een trusted web Hallo, hebben. Ik ben Sebastiaan, ik ga de wereld redden. Wij gaan fake news oplossen en dat soort dingen. Wat zegt Google dan als jij daar dan aan eh, aanklopt. Ook zij hebben belang bij het beste zoekresultaat voor de gebruiker. Transparantie en kunnen zien waar informatie vandaan komt, dat mhm. is een hoger kwaliteit zoekresultaat. Dat is ook wat Joost heel vaak in presentaties uh, geroepen hebt. Er is maar één goede strategie voor zoekmachines en dat is het beste resultaat zijn. Joost eh, van Joost, eh, wat, wat, wat wordt op dit ogenblik gewaardeerd zeg maar, door de zoekmachines en de bingen en van deze wereld? Nou, exact wat, wat Sebastian zegt. dus aan de ene kant is dat kwalitatief hele goede content schrijven. En tegelijkertijd die technisch op zo'n manier aanleveren dat zoekmachines die zo makkelijk mogelijk naar binnen kunnen werken en weer kunnen verspreiden. En eh, ik denk dat nou, wat Sebastian zegt is eigenlijk heel essentieel. Hè? Je, je, eh, je moet goede informatie schrijven, je moet het beste resultaat zijn. Maar je moet ook kunnen bewijzen dat je dat bent. Want er wordt op het internet heel veel van die informatie wordt gejat en dan weer hergebruikt op andere manieren en, en vervormd. En dat moeten we met z'n allen uh, toch een beetje in halt gaan toeroepen. En ik, ik snap dat je een beetje eh, sceptisch bent, hè? want je, eh, Sebastiaan met zijn kleine bedrijf in Amsterdam. En tegelijkertijd is denk ik de methode die hij gekozen heeft extreem goed. Eh, wij, zitten allebei heel erg diep in de WordPress-wereld. Eh, WordPress is het CMS waarin hele grote delen van, eh, van het web gebouwd worden. Dus wij kunnen al daarin dingen wijzigen en dingen vooruitduwen voor wat op dit moment gewoon het CMS is van 38% van het web. En kun je, zie jij een beetje in die discussies, want jij bent inderdaad iemand met wie Google gewoon naar luistert, omdat jij een enorm bereik hebt. Zie je dat Google ook echt geïnteresseerd is om dat fake news eruit te krijgen? En hoe zit het oh, met, zeker. Met YouTube? Eh, nee, nou, eh, eh, YouTube weet ik het wat minder. Die mensen spreek ik helaas niet zo vaak. Maar bij Google zitten een heel aantal mensen die hier heel begeisterd over zijn. Die ook echt willen dat het open web in leven blijft. En die echt willen dat informatie veiliger en transparanter beschikbaar wordt. Daar hebben ze natuurlijk een enorm belang bij. Als het hele web closed wordt, zoals Facebook of Instagram, et cetera, dan verliezen zij hun businessmodel. Dus zij hebben een enorm belang bij het in leven houden van het open web. Maar tegelijkertijd zie ik ook bij Facebook eh, dat, dat die uh, executives dat die echt heel erg bezig zijn met dit probleem. Het probleem is alleen extreem complex. Zeker als je naar de Amerikaanse verkiezingen kijkt, gaan we dan toch met z'n allen weer lopen kijken naar maar wat is nou de invloed van de media op deze uitkomst. Het is een fantastisch moment, iedereen is mee bezig. Marco van de, de persgroep, jij hebt nu aan het testen met, dat, met WordProof en je, bent aan het, dus je hebt een aantal titels waar je bij elk artikel kan zien waar het vandaan komt, wanneer het is gemaakt, door de veranderingen. Kun je je voorstellen dat een bedrijfje als Google dat op een hogere manier qua kwaliteit gaat waarderen, dat de hele persgroep gewoon overgaat en dat dat gewoon standaard wordt? Ik kan niet spreken voor de club die dit aan het testen is. Ik weet wel dat uh, Stefan Havik, een van onze digitale directeuren, heel erg inzet op het trusted web. Dus in die zin past dat heel erg in waar we naartoe willen, denk ik. En waar je ook naartoe moet als, eh, als uitgever. De ambivalentie zit hem voor mij in het feit dat we dan toch weer met Google optrekken. Ik vind de kracht van blockchain het gedecentraliseerde web. Waarbij dus niet één grote database in handen is van een techreus. Dus ja, dat timestamp vind ik briljant. En ik denk ook dat je een getimestamped artikel zou je voor een hogere CPM moeten kunnen verkopen in de markt. Alleen nogmaals, als je dan toch weer met Google in bed stapt of met Facebook of al die anderen, ja, dat, dat voelt een beetje dubbel. Ik begrijp wel je probleem, Marco. Ze betalen er helemaal niks voor. Ze krijgen nu gewoon een, eh, een, een 50, 60 procent van alle advertentiegelden. En dan moet je daarmee gaan werken om, eh, om je probleem op te lossen. Ik zag van de week een mooi videootje van Sasha Baron Cohen. Die zei, eh, freedom of speech eh, is alright, maar freedom of reach niet. En op dit moment is die freedom of reach veel, veel te heftig en veel te dominant. Als je daar door middel van een blockchain-oplossing, waarbij je echt kunt valideren of iets geschreven is door iemand die ook echt bestaat, en niet een of andere bot, eh, ja, dat dat heel waardevol is. En daar heb je nu nog Google voor nodig om het te verspreiden en zoekbaar en vindbaar te maken. Maar tegelijkertijd ja, zou het ook wel mooi zijn om eens met elkaar te gaan nadenken over een alternatief. Joost, kun je mij misschien een beetje eh, voorlichten van hoe snel zo'n verandering nou kan gaan? Kijk, uiteindelijk moeten dit open standaarden zijn die, eh, waar iedereen op in kan haken en waar iedereen zijn eigen implementatie van kan bouwen. En eh, ik wil heel graag mee ontwikkelen aan die open standaarden. Dat doen we ook al actief. En ik denk dat je dan ook het probleem van Marco echt gewoon kunt oplossen, inderdaad. Door die structured data, door eh, op een hele transparante manier te zeggen: hey, dit is wat er op deze pagina staat. Dat gaat hierover. Dat zijn deze mensen die dit publiceren. Dat is op dit moment gepubliceerd met, met deze datum en er is niet mee eh, geklooid door die data heel gestructureerd te, geven, kan iedereen veel makkelijker een nieuwe zoekmachine bouwen. Dus als dan de, Europese Unie besluit: hé, hey, ik wil een nieuwe zoekmachine gaan, eh, gaan, bouwen en ik wil eindelijk een keer in Europa eh, een techbedrijf gaan bouwen wat, eh, wat enige macht heeft, dan kan dat. Dan is er in ieder geval een structuur in het web om dat te kunnen. En dan is al die data is in ieder geval op een open en betrouwbare manier ook gewoon te ontsluiten. En ik denk dat dat, die, dat, dat exact is, die open source gedachte en het, en het een WordPress gedachtegoed over hey, eh, mensen moeten vrij zijn om te publiceren en vrij zijn om gevonden te worden, dat dat exact hierbij past. Even over de oplossing. Er zijn heel veel mensen die straks die signatures gaan doen, hè, ja. dat, eh, die timestamping gaan doen. Kan ik nou bijvoorbeeld zien eh, dat, dat, dat, die, eh, dat dat artikel van mij John de Mol vertelt... Bitcoin, geweldig, ik ben gewoon echt ik ben zo rijk geworden. Kan ik dan zien dat dat gewoon geen echt artikel is? Daar zijn nog een paar bouwstenen voor nodig. Dus wat je ziet, een aantal clubs wereldwijd en ook Europa zelf... er is een beweging gaande over blockchain-identiteit. Die heet Self-Sovereign Identity. Mhm. Eigenlijk een open source manier om identiteit vast te leggen. Hoe je het dan kan zien is dat er een, eh, een, universiteit die geeft een diploma uit. En als die arts vervolgens met die diploma in zijn blockchain wallet een artikel schrijft, dan kan ik als bezoeker weer zien. Is dit echt door een arts geschreven? Is dat een betrouwbare bron? Of is dat ook gewoon, ben ik dat ook echt? Dus daar kun je gewoon stukjes van je identiteit kun je ter bewijsvoering aanvoeren op het internet. Precies. dat wordt een open standaard. En, die, eh, en dat staat dan op die blockchain. Dus Terug dat naar John de Mol. Want als je dan hebt, door video kun je zien, hé, hey, daar zit die meneer of mevrouw in dan kun je vervolgens zeggen van nou, een filmpje met John de Mol mag iedereen eh, op het internet zetten. Mhm. Maar als niet John de Mol daar zelf zijn vingerafdruk, zijn timestamp onder gezet heeft, dan mag het niet geamplified, geadverteerd worden. En dat is de manier, eigenlijk precies wat Marco zegt. Eh, het mag wel op het internet, maar het mag niet verspreid worden. Want als je misinformatie eh, indeelt of fake nieuws, dan zeg je hé, hey, een deel loopt gewoon te kloten, die moeten we eruit hebben. Maar dat je mag niet zeggen, die mogen niet publiceren, want dat is censuur, daar wil je niet komen. Nee, maar het is al heel erg fijn als eh, Google of Facebook niet dat eh, artikel gaan eh, pakken en dat enorm gaan verspreiden. Het dat scheelt al met, factor 100. Precies, want het gevaar met fake news is niet dat het bestaat, maar dat het zich groots verspreidt. Mhm. En dat kan je tegengaan met die timestamp, omdat je een identiteit eraan koppelt. En als dus niet zelf die fingerprint eronder staat, kan het niet voor adverteren gebruiken. En het mooie is dat een timestamp die je vandaag de dag plaatst, daar kun je die identiteit aan koppelen, zodat ook met terugwerkende kracht dat straks klopt die self-sovereign identity is natuurlijk meesterlijk. En daar zijn natuurlijk de grote jongens van het internet, Tim Berners-Lee, um, de, de, man van Mozilla, die zijn natuurlijk volle bak mee bezig. Het blockchain, jij was er razend enthousiast over. Het zou alle problemen oplossen, eh, Marco. <laughs> Ehm, hoe staat de vlag er nu voor? Nou ja, wat ik heel cool vind, is dat wij dus binnen, eh, en dat is in de, bij onze local media, bij, in de buurt heet dat, dat wij daar nu uh, WordProof gebruiken om, eh, om zeg maar, lokale journalisten te empoweren en te, en te bepalen of iets inderdaad geschreven is door een journalist. Ehm, en ik denk, onlangs heeft Stefan Havik ook bekendgemaakt in een grote perslunch dat wij ook als DPG Media naar een trusted web gaan. ook een van de onderwerpen in mijn, in mijn epistel een paar jaar geleden. En dat is een hele goede ontwikkeling. En dat is ook de enige manier om in ieder geval een stuk van je, van je eigen autonomiteit te bewaren en te, en te verdedigen ten opzichte van de big tech. Alleen daar ook nog wel een vraag aan Sebas. Hè? Want ehm, in alle eerlijkheid is Facebook gebaat bij fake news. Want dat is het, meest snelle verspreidende nieuws wat er is. Eh, hebben zij wel een echte incentive om dit te stoppen? Nou, goede vraag. Voor ons, wat heel interessant is, is die samenwerking ook met Europa. Omdat ehm, die kunnen het afdwingen, heel plat gezegd. Wij zien timestamp als een logisch eh, volgende stap na GDPR. Je had het internet zonder bescherming voor de consument. Toen had je GDPR om je eigen data eh, te beschermen. Mooie intentie. En de volgende stap is ook dat wat op die consument afkomt. Uh, nou ja, dat de consument de tools heeft om te zien hoe heeft het zich ontwikkeld en bij wie komt het vandaan. Dus policy is belangrijk. Ja, dus wat dat betreft ja. is dat wel mooi. Wij als Europa lopen eindelijk eens een beetje ergens op voor. Hè? Dus we zijn die reputatie hebben we nu ook. Hè? We hebben ook de reputatie en iedereen in Amerika kijkt ook. We moeten doen wat Europa doet. Dus we hebben ook een strenge marktmeester nodig. Wij moeten het internet moeten wij ook gewoon goed organiseren, structureren. Daar horen wetten bij. Dus... Het, gevaar van eh, hoe je het net formuleerde is dat het heel snel naar een soort censuur toe kan gaan. Van wij moeten de regels zijn. Kijk, het mooie van GDPR is dat het niet censureert, maar dat het echt tooling is die eh, de consument meer empowert. Wij moeten niet als Europa een soort politie op het internet gaan worden. En het timestampen gaat niet om het zijn van een internetpolitie. Het gaat echt om, het is een open source manier om vast te leggen op dit moment in tijd bestond deze informatie. En ik kan checken bij wie het vandaan komt. De afzender, er zijn ook casussen waarin je helemaal niet jezelf als afzender bekend wil maken. Um, wat, wat je wel kan zeggen is, nou, als je geen identiteit eraan hangt, dan mag de, wordt de verspreiding ingeperkt. Als je je overheidsidentiteit, nou, dan eh, kan het helemaal ver verspreiden. Dus de vraag van, hey, in welke mate hang je de identiteit eruit? Dus het, het, biedt de consument de tooling om zelf te kijken, hoe is het veranderd over tijd, transparantie en bij wie komt het vandaan? dan kan Google zeggen dat waardeer ik hoger en daardoor is fake news wordt een beetje naar beneden gedrukt. hey Joost, ik wil nog even jou vragen. Van op een gegeven moment komt die standaard er en eh, is, eh, zeg maar, is, is Google enthousiast en Facebook misschien niet, maar er komt een beetje wetgeving van Europa aan en dan moet het massaal worden geïmplementeerd. Als jij op een gegeven moment in jouw plugin dat opneemt, hoe snel kan dat zich verspreiden? Wij releasen eens in de twee weken. Ik denk dat eh, wij draaien zelf op ongeveer 40% van de WordPress-sites eh, die er zijn. Dus dat is 16% eh, van het web of zo. Als er zeg maar echt iets snel naar buiten moet, kunnen wij dat binnen een maand, twee maanden bij iedereen hebben draaien die, die zijn software update. Holy cow. Maar ik denk eigenlijk ook nog wel dat op het moment dat hier echt standaarden voor komen die, die breed ondersteund worden, dat het het invoeren van dat soort standaarden in WordPress zelf niet eens heel moeilijk is. Mhm. En dat je dan gewoon naar heel WordPress en dus naar 40% van het web binnen een half jaar dat kunt uitrollen. Dit is allemaal niet heel moeilijk. Nee. En, het is wat er ook met dat GDPR gebeurd is. Dat begon als losse plugins en nu zit dat standaard in het doosje. Dit, dit kan allemaal gewoon heel snel gaan. Ik denk dat het, eh, eh, eh, de wens belangrijker is. En dat we moeten kijken van hey, hoe lossen we dit nou met een, op een manier op waar iedereen gelukkig van wordt. En, dat en dat we dat eerst met z'n allen moeten bedenken. En dat we pas eigenlijk daar veel te laat pas goed over zijn gaan nadenken. Ehm, maar dat we nu gewoon met z'n allen als Europa ook moeten zeggen: hey, wij hebben binnen Europa hebben we, eh, deze hele grote groep met consumenten. Daar wil iedereen een graantje van meepikken. Eh, dit zijn de spelregels waaraan je moet voldoen om, om, in, om in Europa dit te mogen doen op het internet. Dan gaat het gewoon heel erg hard, ja. Ik zie het al helemaal voorzitter. En dan op een gegeven moment, de standaard is er. Eh, Joost implementeert het op 40% van alle websites van eh, de wereld. Hè, want hij heeft zelfs een plugin, maar hij werkt ook aan het core team. Op een gegeven moment Google vindt het belangrijk. En dan begin jij te merken van hey, die advertentietarieven, als, eh, als het hoog in Google komt als kwalitatief hoogwaardig, die zijn hoger. Hoe lang duurt het dan voordat zo'n persgroep het dan alle, met alle publicaties gaat doen? Nou ja, dat is, eh, daar wilde ik ook op inhaken wat Joost zei. Kijk, als je iets, wil dat iets geïmplementeerd wordt in de, in de commerciële eh, wereld, dan moet het geld verdienen. Ja, ehm, en dan gaat het heel hard natuurlijk. Zijn er al veel meer, eh, behalve dan jij, met WordPress. Nog niet, en zeker niet met de holistische fysiek. Wij zijn echt een holistisch ecosysteem. We trekken samen op met die big tech, samen met de policymakers. En daarin zijn we echt de enige wereldwijd. Is het leuk dit, om, om iets aan het, bij, aan het internet echt fundamenteel te veranderen... in plaats van een bureau te hebben dat WordPress Sites maakt? Serieus, ik maak mij zorgen om mijn ouders of zij niet een keer getrickt worden op het internet. Of, of kinderen, ik wil graag kinderen, in wat voor wereld zet je ze neer? Als we het internet fixen, een trusted web hebben, dan wordt society beter. En daar draagt dit echt aan bij. Dus ik sta met veel plezier op. Wie staat nu eh, klaar? Joost, waarom ben jij hiermee bezig? Eh, eh, nou, juist met, die, met diezelfde missie als, als Sebas. Ik, ik, wil dat web beter maken. En dat web veiliger en, en betrouwbaarder maken nou dames en heren, wie heeft het gezien. Eh, ik wou Marco en Joost en Sebastiaan heel hartelijk bedanken. Dit is een praktisch iets om op een gegeven moment weer eh, ja, nieuws weer authentiek te maken. Dat je kunt zien waar het vandaan komt. En dat is praktisch, dat kost niet zoveel geld. Dat kan snel geïmplementeerd worden, hebben we van Joost eh, gemerkt. Ik denk dat dat hartstikke interessant is. En dat zie je eigenlijk ook even met blockchain. Blockchain, het was super hot alle problemen oplossen. Dat gebeurt niet heel snel, want allerlei structuren duren lang. Maar we zijn nu echt wel allemaal bezig om iets heel nuttigs te doen in die media. Dat, dat, dat vind ik toch leuk. Als mensen het willen implementeren, we gaan ze heen, WordProof. WordProof.com.